Ah, hei joo, morjista morjista vaan ja tervetuloa tämmöiseen spesiaalilähetykseen. Mä ajattelin, että nyt on ihan pakko tehdä tämmönen spesiaali video, koska niin kun tuolla Videospacein tai mun ylläpitämässä tota harvinaisten VHS Beta LD-leffojen myyntipalstalla tehtiin jonkin sortista historiaa tuossa maanantaina, maanantai-iltasella tota noin, niin oliko se nyt sitten Joo, 13. maanantaita. Meinaan nimittäin semmonen elokuva kuin Walt Disneyn tuottama elokuva Tron, kun vuodelta 1982 myyntiin VHS-kasettina vaatimattomaan hintaan 1810 euroa. Kyllä kuulit oikein. Puhutaan 1800 ja eurosta. Woo! Oh man! Niin kuin siis kaikki kunnia huutajille ja varsinkin ostajille. Meidän tämä on kyllä uroteko, mitä ostan todella, todella paljon hattua tämmöisellä. Mä en nyt ala kertoa mitään nimiä, ei se ei ole mun asia kertoa ne. Ostaja sitten kertokoon itse, itse niin kun, jos haluaa julkisesti kertoa siitä, mutta niin kun, julkinen foorumi se sitten on, että, että sieltä kyllä sen näkee, jos jaksaa vähän selailla. Mutta puhutaanpa hetki Tronista. Mä nimittäin printtasin tähän mun vitu hyvällä printerillä siis, niin kun, tässä on väri lopussa, niin printtasin ruotsalaisen VHS kansiskannin, eli tämän näköisestä kasetista puhutaan. Oikein vittu, mä pistän digitaalisen kuvan tällä, se Evo helvettiä tällä. Niin tässä se näkyy jossain ruudun alla, mä lisäsen myöhemmin. Mutta niin kuin siis siinähän äh, kyseessä on siis science fiction elokuva vuodelta 1982, niin kuin sanoin. Ja pääosiassahan, osissa siinä on äh, Jeff Bridges ja sitten toi, oliko se Bruce Lightner? Katsotaan vielä vähän lunta. On joo, kyllä varmaan. No vittu saatan. Joo, eli, eli. Ja siis tämähän on tota, elokuva, joka tota, oli tosi uraa uurtava leffa aikanaan, kun se tuli, tuli tuota noin niin 82 ja uraurtava siinä mielessä, että tämä oli ensimmäinen leffa, jossa käytettiin isommin, niin no varmaan ensimmäinen kerta kun ikinä on käytetty grafiikkaa, eli siis CGI, Computer Created Imagery, niin niitä käytettiin sitten ensimmäistä kertaa. Tässä on siis ideana se, että Jeff Britkesin näyttelevä tämmöinen tietokoneekspertti imeytyy tämmöiseen niin kuin supertietokoneen sisään ja joutuu sitten taistelemaan tietokoneen viruksia sun muita juttuja vastaan siinä. Ja tuota noin niin, tosiaan niin, no, tästä, suuri osa tästä filmistä oli, oli tehty niin kuin tämmöiseen tietokonemaailman tyyliin, se on vektorigrafiikkaa ja tuota noin, niin, sitten on niinku green screenillä jotenkin yhdistetty tällainen näyttelijöiden naamat näihin, tota, sitten näihin piirrettyihin hahmoihin. Mä en ole ihan varma tästä, mutta ne ihmishahmot on kyllä varmasti, ne ei ole tietokoneella tehty, mutta ne alukset ja tämmöiset vektorikuviot, ne on tehty sinne. Ja siis ne, se oli niin uravuurtavaa silloin 82 vuonna, että muun muassa Oscar, Oscar Akatemia ei tota noin, niin, antanut edes ehdokkuutta tälle Tronille, koska ne ei pitänyt niitä niin kuin erikoistehosteina näitä, näitä tota, tietokone grafiikalla luotuja kuvia, vaan jonkin sorttina huijauksena. Eli siis tämä oli tosiaan aikansa edellä, edellä kyllä. Ja sikäli mikäli mä oon ihan oikeassa, niin tota, siinä ei ollut mitään keinoa siirtää, tiedätkö, vektorigrafiikka kuvaa tota, niin kun, ää, äh, tietokoneesta filmille, niin ne oli rakentanut joku saatanan iso, helvetin ison niin kun, monitori, millä ne näytti sitä grafiikkaa, ja se niin kuvattiin sitten filmikameralla. Siis niin kuin, mä veikkaan, että tää on, tää on ihan tosi. Mä, jostain mä sen luin. Oliko se kenties tässä mulla muuten Disneyn Blu-ray siis tästä samasta, niin mun mielestä täällä Extroilla selitettiin se, että se oli siirretty ihan televisioon kuvaamalla. Totta kai siellä on niinku erittäin pro-olosuhteet varmasti ollut siinä. Ettei ne ole niin tällä, jos mä tästä tekisin leffaa, mä kuvaisin vaan tästä niin mun monitoreja. Ei varmaankaan ihan niin, vaan niin hienosti rakennettu se olosuhteet siihen. Öö, tosiaan tämä on hyvä julkaisu myös tämä, tämä, tota, tämä ja niin varmasti teknisesti huikeasti parempi kuin tämä 1810 euroa maksanut suomalainen Tron-kasetti. Mutta siis mun mielestä niin kuin ihan oikeasti, jos nyt totta puhutaan, mä en ikinä pitänyt kauhean... Siis tää on ihan ok leffa, mutta niin kuin se visuaalisesti, niin mun mielestä se ei ole kauhean niin kuin viehettävän näköinen. Siis nämä tietokonegrafiikat ei todellakaan ole tietenkään ai, niin kuin sellainen vanhentunut kauhean arvokkaasti, vaan ne näyttää tosi kämäsiltä nykyään. Ja sitten siis plus niin kuin kau- kauhean värittömältä näyttää kaikki. Että siinä on niin kuin sinistä ja harmaata ja vähän keltaista. Mutta niin kuin kaikki näyttää vähän, vähän sellainen harmaalta. Ja siis leffa nyt on semmonen perusfantasiaseikkailu sitten. Joo. <clears throat> Ja sitten tästähän on jatko-osa Tron Legacy, mikä tuli 2011, vai tuli se 2010, varmaan 2010. Ja tota noin, niin Mä näin sen peräti tuolla Miamiissa elokuvateatterissa, IMAX-teatterissa. Se oli kyllä aika vaikuttava kokemus silloin. Olen mäkin sen uudestaan nähnyt, mutta niin, en mä sitä nyt niin kauhean hyvänä leffana pidä. Mutta pidän sitä ehkä jopa ehkä parempana kuin tätä alkuperäistä, koska niin kuin siinä on saatana hieno Daft Punkin soundtrack ja se on visuaalisesti paljon, paljon mielenkiintoisempi se uusi. Mutta tietysti se on niin kuin nykyajan filmi, niin ihan varmasti pesee teknisesti tämä. Joo. Mutta jos tämmöinen ähm, lapsille, nuorisolle suunnattu science fiction kiinnostaa, niin suosittelen kumpaakin elokuvaa kyllä. Ihan varmasti parempa, parempia kuin tämä Steven Spielbergin äh, Ready Player One, mistä me Raulin kanssa tehtiin semmoinen verbaalinen arvostelu tuohon Raulin kanavalle. Menkääpä katsomaan se seuraavaksi. Mutta joo, jos puhutaan vielä tästä VHSstä, niin siis nämä, tota, tosiaan nämä Disneyn alku alkupään nämä valkokantiset, mitä ever, nämä vuokrakasetit, niin ne on siis todella, todella harvinaisia, äärimmäisen harvinaisia. Mutta en mä ole silti uskonut, että tämä huuto menee näin pitkälle. Mä olisin ajatellut jotain 5-600 niin ihan maks. Mutta niin kuin, tämä kyllä ylitti <laughs> meikäläisen kyllä niin kuin, villeimmätkin, äh, villeimmätkin arvaukset. Ja on puhunut muillekin, että siis tämä on niin kuin monelle semmonen niin kuin, niin kuin, kevyesti niin kuin, kevyesti niinku semmosia niin kuin isoimpia VHS-kauppoja, mitä on ikinä nähnyt edes maailman mittakaavassa kyllä. Että niin kuin pitäkää se, jos joku kysyy, että tiedätkö mikä on maailman arvokkain VHS-nauha, niin voitte sanoa, että tietääkseni se on Tron, Tron äh, Walt Disney on Tron vuodelta 1982 ja sen hinta on kotimaisena kasettina 1810 euroa. Mutta ehkä sen takia se, että tota, sen takia ne on tosi harvinaisia, koska niin kuin Disneyllä oli ilmeisesti paha tapa kerätä nämä vuokra, äh, vuokralisenssiin ajan päätyttyä. Nämä kasetit kerättiin pois vuokraamoista ja ne tuhottiin ne kasetit. Siis joko nautettiin uutta päälle tai sitten vaan niin kuin jyrättiin, mikä on niin kuin damn shame, koska no <clears throat> okei, okay, en mä nyt ole mikään Disney-elokuvan suurin ystävä enkä mitään silleen, mutta, mutta niin kuin esimerkiksi Black Hole, Tron, niin, ne olisi kyllä semmosia leffoja kyllä, mitkä mä Disneyn katalogista haluaisin ehdottomasti omaan hyllyyni. En mä niin mistään akuankoista tai mistään muistakaan animaatioelokuvasta välitä, mutta niin kuin siis ne, olihan niitä kuitenkin tämmöisiä niin kuin oikeastikin kuvattuja leffoja, siis ei animaatioelokuvia, että ne kyllä kelpaisi mullekin sitten. Mutta se, se lienee se syy, ja siis niin kuin, ne on tosi haluttuja, todella todella haluttuja. Että niin kuin, siksi toi Tronin meni, meni kyllä yllättävän korkealle. Yes. ja haluan tosiaan vieläkin korostaa, että arvostan, arvostan tosi, tosi paljon, paljon ihmisiä, jotka, jotka, jotka, jotka arvostaa, näin, näin paljon, paljon kyseistä taidemuotoa, nimeltä niin niin elokuva ja kyseistä tallennemuotoa, nimeltä VHS, pystyy pistämään ja pystyy pistämään tommosia summia. Vitien on mä oon tästä yksin asuntolainaa makseleva mies, en mä ei mulla tommosia tommosia hommia kyllä niin varaa pistää kyllä veivas kasetiin tosiaan. Vaikka on mä greisejä kauppoja tehnyt, sentään sentään, sentään, sentään niin, niin kuin siinä on enemmän, enemmän, enemmän sitten kaseteja niin, niin poispäin. Mutta no joo, joo. semmoinen, semmoinen oli mun, mun tarina, tarina Tronista tähän, tähän väliin. väliin. Muistakaa, Muistakaa sitten taas lauantaina unboxeria ja katsoa ja muistakaa sitten, sitten tuota, no, niin, niin, tilata kanavaa ja, ja mennään videospace.fi siis niin Kiitos. Kiitos, kun jaksoit kuunnella.